400 साल पुराना एंटीक था थैंक गॉड मुझे ऐसा लगा नया था क्या हुआ हो गया शादी से पहले तो प्यार हो गया मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा अब नहीं तो सिर्फ जान कोई जान लेता मेरे भाई जो है ना मेरे अन्या ही हेट्स वायलेंस ससुराल तुमने संभाल लिया है अब हम संभालेंगे मायका इसका ख्याल रखना जान से भी ज्यादा मुझे एक एक की चीख सुनी है इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा ये राउडियो में कौन है ये वायलेंस नहीं है बाबूजा this is called self defence अपना सरनेम दिया गुंडा मैंने नहीं और मैनिनी के पहले आता है गुंडा जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी इंसानियत में बड़ा दम बंदे